ұсыл алып жатқанда учурда э, заара чыкса гусулду уланта беремби эми эгерде жарымын жууганда анан зара чыгып кетсе толук эле жууна себеп дегенде гусулдун фарызычы ар бир түккө суу жетиш керек тахта күл шаратин жанабатун дейт ар бир түктүн түбүндө жанабат бар жетиш керек да ал эми мына жерде сиз уланта бересиз усулду усулду уланта бересиз уланта бересиз кийин даарат аласыз кийин даарат аласыз эгерде гусулдун жарымында сизден зара чыгып кеткен болсо же болбосо кайра башынан эле суу кенен эле болсо макулбу кайра башынан эле гусул кылып коюңуз ортосуна чыгып кетти да анда кайра башынан эле гусул кылып коебуз анан бир маселени эске алып коелу өзү гусулдун адеби тартиби боюнча биринчи бошонгондон кийин нажас тийген жерлерди жууп андан кийин анан таарат алып таараттан кийин анан гусулун алынат бул гусулдун тартиби бирок таарат албастан деле ооздуга суу алып мурунга суу тартып баардык денени үч жолу жууп койсоңуз ошол деле бүттү кайра даарат алгандын кажети жок гусул алгандан кийин даарат алуу ал бидаат деген биздин китептерде Біз россияга баратканыбыз баратқанбыз. аэропорттон текшерүү қаты олып сақал қойсаң, масхабың қайсыл, деп намаз окуйсуңбу деп сурашса ооба десең ішкері алып кирип ар нерселерди сурайт экен Соро сақалды қысқартып, намаз оқуайым деп өтіп кетсе болобу анан дағы дуа қылып коюңузчу устаз алла разы болсын. Емі россияга барганыңыздарда албетте ал жақта түшүнгөн бар түшүнбөгөн бар даже біздің мамлекетте деле кээ адам түшүнүп түшүнбөйт намаз окуйсуңбу десе жоқ деген бір жалған болып калат күнөө болып калат а албетте таурия қылсаңыз болады намаз окуйсуңбу дегенде намазға окубайм бірақ намаз тургузам деп өтүп кете бересиз да түшүнүктүүбү курани каримде намазды тұрғызғыла деп келген да демек жалганчы болбойсуз намаз оқымаймын десеңіз сіз намаз тұрғызушысыз эгерде ошону ты намаз читайсың нет деп кое бериң коркпой эле эгерде ошого сизди кысып тияк бияк кылып зыян кыла турган болсочу э, себеп дегенде ал күнгө андай абалга жеткирбесин курани каримде мындай дейт да эгерде сени азыр өлтүрөбүз же болбосо колуңду кесебиз сен капырлмын деп айткын кудайга ишенбеймин деп айткын десе айтса болобу болбойбу жан сакташ үчүн десе ушуда жүрөк эгерде иман менен спокойный болсо тил менен айтса боло берет дейт да түшүндүңүздөрбү жүрөк бейпил болсын тасдиқ деп қояды бұны жүректе альхамдулилля ла илаха иллалла бар бірақ азыр бұлар бұл залымдар мені өлтірген атады да өзім жанымды сақташы үшін жолда қолды кескен атады же бұтты же құлақты кескен атады ошо жанды сақташ үшін тілден құдай жоқ деп айтқанға шарият өзі рұқсат береді бірақ жүрегі бір менен жүрегі не болуш керек иман менен толық бекем болуш керек ғұсыл жоқ кезде біреуге бағыштап құран оқыса болобу е болбойт күнөөкөр болосуз құран оқысаңыз да соого тийбейт дараты жоқ оқыса болот бағыштаса дагы болот ғұсылы жоқ болбойт туғандар маселени угуп алыңыздар дараты жоқ құранды қармаса болбойт құранды дәраты жоқ қармаса болбойт оқыса болады басқа біреуге бағыштасаңыз болады бирок құсылы жоқ оқыса дағы болбойт қармаса дағы болбойды да ба мен үйленейін деген жақсы ойым ниетім бар бір жыл болды зынаға түсіп кетемін деп қорқыныштар болды ораза қармадым тәсір еткен жоқ үйлөнөйүн дейм корко берем азыр үйім жок кайда алып келем кантип багам ә, Баға албай милдетимди атқара албай қаламбы деп азыр иштейм ал жак болсо ал жак ал жак болбой калса башка жумуш таба аламбы корко берем жакшы ойлонгондо шайтан коркунуч салып оюмду бузат мага дух күч багыт берип коюңуз құран хадис оқиядан жеке насаат сөзіңізден үйлену жашқа толғом қиналып кеттім достарым да мендей ахвалда жүрүшөт бізге жаштарга күч насаат күтөбүз зына арзан болып ошол жолго түшүп кетүү жеңил болуп калды рахмат алиязу билля алиязу билля аллахым сактасын да биринчиден орозо мәселесін айтып сіз пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан я маашара шабаб ей жаштардың жамааты егер сіздердің біреуіңер үйленуге күші құдіреті жетсе үйленсін деген емне үшін бұл адамның көзін пас қылады төмен қылады ұятты жерін сақтайды деген эми кимдин күчү жетпесе үйлөнгөнгө бакканга махр калың бергенге анда ал орозо кармасын деген орозо бунун напсы кумар шахватын сындырат деген сиз катар катар орозо кармаңыз кандай болот экен жөн эле ал өзүнүн таасири тиет ал бул бир бул пайгамбарыбыз хадисте айткан сындырат деген сындырат ал биз өзүбүз кемчилдик менен кармадык ошон үчүн Екіншіден біздің ханафи мазхабы бойынша маҳр қалыңдығының ең азы 10 дирхам. Ла маҳр ақалла мин 10 дираһим 10 дирхамдан төмін маҳр жоқ деген 10 дирхам дегені бұл 1 дирхамда 3.125 3 г 125 мг күміш болады да. 31 грамм күміш болады да күміш бүгінгі күні три девяткасы эле балдардан сурадым эле алтымыш эки сом экен ошо жалпысынан алганда бир миң тогуз жүз элүү сом тегерегинде болуп калат эки миң эки миң сомуңуз болсо сиз үйлөнө аласыз таксыр махр ушунча эки миң сом менен ишти бүтүрүш керек пайгамбарыбыз доорунда темір менен деле башка менен деле ар кандай болгон биз көбүнчө баягы үйлөнүү расходу мойнуна алып алып сөзсүз кафеде той бериш керек кафеде той үч жүз миң сомго чейин кетет экен ким айтты сизге аны үчүн кафеде той бер деп вообще той бербей эле коюң бирөө келип алсын милдеттүү эмес бар ишин кылсын адам пайгамбарыбыз ушунчалык айткан аулиму валау бишат бир кой союп болсун киши той өткөрүп кой деген бир қойға азыркы бүгінде жети миң сегиз миңге бир тоқты козо аласыз да бисмилла аллаху акбар кылып коесуз нары жактан эки миңди махрга бересиз жети миң болдубу тогуз миң болот экен дагы бир эки үч миң бұл бүттү мына менен эле а негизи силердин бактылуулугуңар такыбалыгыңар жакшынакай бирок турак жайды ырасташ керек аны бакканды караш керек анан караңыз шайтан қорқытады коркутат а шайтан бұл жақыршылықтан бағалай қиналасынан да мындай жоқ жоқ жоқ де иманды бала болса иманды қыз болса иншалла бұлардың көзқарашы материалдық жаққа кетпейді ақшамен бұлардың бақыттылығы тақуалық та жақсы құлық мінез де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам барлық жұбайлары менен қанша қанша комнатада жашаған бізге ұқсаған заңғыраған үйі бар беле жоқ сахабалар болса сахабияттар тұрмысқа шыққанда бирөөнүн киімін яратан қылып эле чыгат эле ар кимдин өзүнүн кийими жок болчу берип тур дейт эле ошонукун мейли пайдаланып кайра кайтарып берип коет да турмушка чыкканда дагы биз үйлөнүүнү динди өзүбүзгө өзүбүз оорлоштуруп алдык да өзүбүздү кыйнапчы ошон үчүн иншалла карап туруп качан махр кымбаттаганда зына арзандайт бул анык эле кеп зына көбөйгөндө бузукулук өлүм бактысыздык караңгылык көбөйөт ал турган кеп ошон үчүн иншалла кудай кааласа жакшы дуба кыла бериш керек акчаны ысырап кылбай кайра кайра кийим ала бербей жакшына үнөмдөп мээнет кылыш керек иштеген бүгүнкү күндө кыргызстанда иштеген киши ачка калбайт эч ким кичине эле кыбыр эткен жангач альхамдулилля он беш миң жыйырма миң отуз миң сом бар жакшынакай ысырап кылбаңыз аллахым ушундай береке берет үйленгенде башкача дагы береке берет коркпой үйлен алла субханала таала сени бай кылат дейт қарақ қа, қаза оразаларды жұманың демалыш күндері бөліп бөліп тұтып берсе болады қалған беш күн ішінде жұмысыма байланышты ораза қармай албай қалады екен болады болады еш проблема жоқ болады